Всем привет, дорогие телезрители! Мы вас приветствуем на третьем выпуске передачи «Съешь или умри». Правильно я понимаю, ребята? Нет, Овес. по-моему, «Съешь или отравись». А, да, точно. Оператор не знает ничего. Клоун классический. Значит, Овес, как тебе, значит, на этом месте? Здесь раньше сидел джойстик. Почему мы решили отказаться от его кандидатуры в твою пользу? Как считаешь? А, джойстик очень устал, ну и попросил заменить его. Так, После игры с БДС. Нет, я считаю, что он просто, ну, вообще не шарит за игру. Он максимум, ну, может, ну, на этом дробовике маэстро в стенке стрелять, с пистолетом баловаться, а, ну, реальные вещи он не знает. А Олвис он умный. Данила выиграл уже две катки в этом нашем турнире. Легчайшее вообще. И мы, мы сделали вывод, что Олвис может составить ему до, достойную конкуренцию. Собственно, сегодня мы это и выясним. Чуть мало конфет как-то. Да нормально. Я хочу мятную. А почему две черных только? Так получилось. Две черных, съел. три оранжевых. Главное это вопросы. Вопрос? Вопросы. надеюсь, быть... там сколько софтовых стен на Кастлайне. И ты сидишь просто. Так я уже знаю ответ. Ты считал? Да, мы сидели, считали там, блин. Еще дебилы, На одном этаже там 31 точно была, на втором 29 вроде. 60 стен вроде получилось. Ну хорошо, на твое счастье такого вопроса у нас не предвидится. Значит, давайте порешаем, кто первый будет отвечать. По классика. Это что значит? Это, это значит, значит, что ты первый отвечаешь. А, я? То есть да. у меня преимущество, отлично. Да какое преимущество? Вопрос тебе будет цефальный вообще, максимально непонятный. Один да. вопрос, да? Один вопрос, один... не отвечаешь, кушаешь конфеты? Нет, всего один вопрос, у меня преимущество, я первый отвечаю и останавливаю запись, правильно? Ну, конечно. И потом следующий матч. И я выигрываю. Давай. Какой кринж. <clears throat> Первый вопрос для Олвейса. На португальском имя этого оперативника означает череп. Акс, я знаю, кто это. Кавейра. Правильно, откуда ты знаешь? Ну, она с Бразилии, у нее там череп везде, повсюду, что-то. Ну, у нее лицо череп сам. Я в шоке. Данила, Хорошо. ты должен съесть конфетку. Да я сейчас съем конфетку, я мятную найду, что съем. Это не мятная, это груша. Это, Вкусно? это кошачий да. корм, не? Нет, это груша. А, ты синенькую взял? Ну, для, для меня кошачий корм как груша, я просто не знаю. Скорее всего, груша. Хорошо, идем дальше. Второй вопрос для Данила Донцова. Давай. Имперцы часто пикают Кали в качестве оперативника. Сможешь вспомнить, как называется снайперская винтовка Кали? Бубылда. Нет? Она называется, знаешь как? Как она называется? Есть подсказка. В названии есть отсылка к популярному шутеру, с которым R6 давно соперничает. Ну что за шутер? Ну этот, как там она? Ну, Батла 3D, вот это ВКонтакте, которая ну как она называется, страйк как-нибудь. Ну да, да, тут как называют э, игру? Counter-Strike. Так, правильно. И? А, как она называется? Бубилда. Бубилда страйк. Бубилда страйк, э, этот... Да я вообще без понятия, как он называется. Я никогда в руки не брал, это Шепард только с бегает. Я на ней не играл. О, это твой вариант? Не, не, не, я не знаю. Ну, я на ней играл, но... Ну, хорошо, тогда вы оба должны скушать по конфетке и поделиться своими впечатлениями. Давай. А это как работает? Я же... Если никто не отвечает, то оба кушают. Угу. А винтовка называется КСРХ-300. Очень да? похоже на страйк. Нет, очень, пох... очень похоже на КС. Вот так вот. Вот так вот. Я съел красные, это что, памперсы, да? Походу понравилось? Ну, сладненько, но что-то такое. Непонятно, да? Да, я думаю, надо глотать. Ну, у меня, по-моему, ананас, да, у меня ананас. Ананас и груши во рту, реально просто кайфую. Тебе вкусно? Как будто чеснок ем. Я люблю чеснок. Ну ладно. Повезло. Хорошо, следующий вопрос для Олвиса. Откуда у Финки шрам на все лицо? С кем она дралась? С кем она дралась? С кем она могла драться? Ну, э, подсказка это оперативник. Оперативник, да? Я думаю, тоже. Но она, получается, вышла с Леоном, но она русская. Но она хилит. То есть, ну, есть Леон, есть Док, ну, есть Тачанка, правильно? Или Глаз. Ты хочешь сказать, что она дралась с кем-то из Или Капкан. Она с оперативником дралась? От кого-то, от оперативника она получила ну, шрам. Женщина бьют, была осуждаем такое. У них была рукопашная драка. Нифига себе он не ударил. Осуждаем. Капкан. Женщина не забить. Окончательный ответ капкан. Да. И ты получаешь второе очко, Данила кушает еще одну конфету. Я не могу, у меня полный рот уже конфет. Какого цвета взял, что у тебя там? Ну, это красное. Знаешь, что это? Так. Сейчас я ананас и грушу отделю. Ну, это арбуз. Mm, Да, ладно. Хорошо, и следующий вопрос для Дана. Давай. Еще один вопрос про финку. Ее отец сотрудничал с одним из агентов Rainbow Six, и впервые она познакомилась с ним еще в детском возрасте. С отцом? Ну, у меня написано имя и фамилия. А, там и фамилия надо сказать? Да. Владимир Петрович. Можешь назвать. Это оперативник а, из игры. Не ее типа, отец. Это оперативник. Или надо познакомиться с кем он тогда... Давай я задам тебе вопрос заново, а может я сам ничего не понял. Давай еще Ее отец сотрудничал с одним из агентов R6, mm-hmm. М-м. и впервые она познакомилась с ним еще в детском возрасте. С этим агентом, видимо. Ну, надо деда назвать, самого старого. Алда? Ну, ну не самого старого, ну да, Алда надо ну, назвать. Это, по-моему, Фьюз Олд самый. Нет, самый Олд вроде Каид, не. Так она же позна... Как она? Но а она же кажется, Россия! Мне кажется, это британец. Да? Да. Да нет. Мне кажется, да. Кто напарник отца Финки из игры? Это оперативник. А, отца Финки. Напарник ее отца. Ну нет, она наноботы. То есть она с электроник, наверное. Или это хуйня какая-то? Ладно, отвечай. Мне кажется, ты какой-то вообще бред несешь, если честно. Ну дай ответ тогда, раз не знаешь. Ответ как какой? Ответ очень прост. Очень прост этот ответ. Он-то очень прост, если бы его знать. Не, если его знать, это вообще легчайший вопрос. Ну, это ответ очень прост. Это ну, фьюз, я скажу, не знаю. Не фьюз, ешь конфетку, овощ, твой вариант. Тэтчер. Нет, тоже кушай. Очень плохо. Ник. Так ник кому балл не достается, ответ был Сэм Фишер. Да что этот Сэм Фишер постоянно лезет куда-то? он еще не вышел даже. Он даже еще не появился, а он уже просто в каждом выпуске какие-то вопросы про него. Это шок какой-то. Я рад, что вам нравятся вопросы значит, про Сэма Фишера, поэтому следующий вопрос про Зеро. Угу, Это Арбузик. Арбузик? Арбузик. Наконец-то. А у меня? Макет вкусный. Ну, это можно пососать. Реально? Да. Ну. Это я буду сосать. Вообще касается, Реально мужик. Ну, это вкусно, что я не могу. Это очень вкусно. Я просто не могу. Я обсасываю, сижу. Для Овеса вопрос. Сейчас там будет очень легко. Единственным живым родственником Зеро является его дочка. Как ее зовут? Как ее зовут? Бу! Дочка Зеро, правильно? Сэма Фишера, да. У нее фамилия Фишер, кстати. Это не оперативница, да? Вряд ли. Я mm. просто в шоке. Очень круто. Как ее зовут? Ну, вот Splinter Cell играл, допустим. Да-да. Четыре раза прошел, три раза выиграл. Здесь Кай мама ратнул там. Ранкет был но... Наташа. Нет, ну, близко. До него? Да откуда я могу знать? У нас какая-то семейная... Если близко. У нас какая-то семейная романтика идет просто сейчас. Какие-то вопросы про семью. Ну что его, как, как, как ее зовут? Да, дочь Сэма Фишера. Ну, если Наташа это близко, то, наверное, Наталья. Это очень близко. Нет, ее зовут Сара, и вы оба кушаете по конфетке. Сара очень Коннор. близко. А это Байт. Было очень близко. Так, что у вас? Я еще не закинул. Апельсин. Так. Яблоко. Прекрасно. Не, Вообще. везет, получается. Да, я не знаю, такой то Ну, походу, там только плохие остались. Ну, жаль, что это очко никому не достается. Приходится переходить к следующему вопросу для Дана. Снова вопрос про слово арабского происхождения. В переводе на русский оно означает «паук». С кем из оперативников и каким образом Ягер. связано? Нет. Какой ягер? Твич? Ягер – это охотник. Это не имя оперативника, я вам скажу. Ну, паук. Ну, у ягера же сетка паука на обложке. Или там есть как паука? Ну, паук. Есть паук. Я у понял, Кали как... похоже на паука. И у Каида. Мози. У Мози. А, Мози. Нет, давайте, Нет? вы слишком что-то быстро летите куда-то, я вам немножко подскажу. Это гаджет Каида. Ну, Вертила? Да. Данила первый ответил. Значит, он получает очко, а Олвис кушает Но ну, конфетку. Одно ну, с божьей помощью, с помощью Максони, бога. Зачем я тебя послушал? хотел сказать. Ты не хотел. Или Кали, или Каид. Как это можно вообще было догадаться? Ну, правильный ответ был ртила. Угу. А, ну то есть надо было назвать, что это, а не оперативник. Нет, вообще-то вопрос был, с кем из оперативников и каким образом она связана. Но ты Каид сказал до того, как он сказал Ртила? Я думаю, не помню. двоим. Он я сказал начал... Каид, а я сказал Ртила. Помню. Да? Я начал говорить Кали. Не помню, я сказал ли я Ка... Каид, и он меня перебил, сказал Мози. Я предлагаю Олвису полбалла. А мне два. А Даниле одно. Ну. А будешь просить два, вообще отниму. А, ладно, два. давай, давай одно. То есть не надо есть? Да не, не ешь. Да ладно, Это не как? ешь. Пусть лежит. Пусть лежит до следующего раза. Следующий вопрос для Овеса. Царь. Единственное слово, которое приходит на ум, когда смотришь на этого бойца R6. Ну, понятно сразу. Тачанка. Это правильно. Плюс вопросов просто какие-то легчайшие. Я не могу, я сейчас вроде роли чувствую. Вопросы да, какие-то а, вообще. А. Вопросы раскиданы рандомно. Тут есть сложные, есть легкие. Тут кому как повезет. Вопрос семейные отношения. Да, у меня. А у тебя тоже какие-то... Как были. зовут дочь Сэма Фишера? Сара Коннор. Кон- конфетку, пожалуйста, да. да. Давай вот эту. Ну, это если что, ну, плохая. Там же была груша и дохлый червяк. А, дождевой. Почему сказал, что это плохая? Ну, потому что всего было две синих. Угу. Соответственно, ты грушу съел, остался червяк. потому что это груша. Это груша? это, собственно, груша. Ладно. Может, тебе понравился червячок? Ну, я-то не ел, ты его синих съел. Ну, сейчас же две груши. Наверное, тогда был червяк, но нет. Следующий вопрос для Дана. Давай. Это единственный оперативник в игре, у которого три элитки. Очень легко. Это Эш. Все правильно. Видишь, тебе тоже легкий вопрос попадается. Спасибо. Ой, с конфетку, пожалуйста. Леденец прими. Ну, я же не, не проиграл. Я же, ну... проиграл. Ты проигравший. Ты проигравший победитель. Это кол. И Данила выходит вперед на паучка уже, ты понимаешь? Ну да ты я тебя как? делаю. Этого не может быть. Я ну, ответил на 3, он на 0. Нет, ты ответил на 2,5, mm. а я на 15 вопросов в данный момент да, ответил. конечно. Я, он блин. нас обманывает, я впереди. Ну прямо сейчас у Олвеса есть возможность отыграться. Следующий вопрос именно для тебя. Самый известный узбек в Rainbow Six. Это легкое вообще. Узбек? Мгм. Да. Если вспомнишь полное имя, накину полтора балла. Фьюз? Да. Имя а, знаешь? Шукрат. Или Мухрат. Фамилию знаешь? Нет, фамилия. Имя правильно было. Ну все. Там- Накидываю 1,25 балла тебе за этот. Обалдеть, воу! Ты мне обещал полтора балла. Он, по Это за полное имя. А может, он Шухрат Кисикбаев какой-то там? Так, подожди секундочку. Все правильно, кис, Шухрат Кисикбаев. И Данила Кисикбаев. тоже получает 25 сотых балла. Кис... Кто? Шухрат Кисикбаев. Откуда ты это знаешь? Потому что я и есть Шухрат Кисикбаев. Ты понимаешь? Ты бак. Я Эйс Шухрат и Шухрат Кисикбаев. <laughs> Хорошо, следующий вопрос для Данила. Для меня? Да. А, для тебя. Да, для меня. Кто из оперативников известен в качестве лидера Найтхевен? Это Кали Липкали, Липвамай. Так. Значит. Сэм Фишер. Сэм Фишер. Давай еще подумаем. Вамай. На самом деле Кали наряду, ну наряду с Эйс и Вамаем она входит в качестве лидера в организации R6. Наряду. И что это значит? Ну, что они втроем лидеры. Ну, Одного из трех Втроем я назвал. А, Ты да, даже, ты даже двоих из трех я назвал. даже двоих из трех назвал. Поэтому получаешь заслуженный балл. Что? Кушать конфетку. Я <laughs> же конфетку. То есть ты назвал ему Да тут подкушай. Night Heaven. Да. И все. Там два оперативника Я точно Night три. Heaven. Три. Эйс тоже из Night Ну, Heaven. Эйс Night Heaven. Ему надо было назвать одного из трех. Можно было одного. А может было трех? Это подкупы какие-то работы. У меня основной ответ у меня записан Кали. Ага. Я а он сказал Ламай. Нет, он сказал либо Кали, либо Вамай. Я сказал Вамай. И сказал <laughs> Сэм Фишер. В итоге а Сэм Фишер. Ламай не засчитать не это. Нет, тогда ладно, я... засчитывай. Я бы засчитал, потому что все-таки информация известна человеку, правильно? Да. Да. Давай засчитаем. Вопрос для Овыса. Ну, Овысу тоже там подыграем, если что, чтобы справедливость восстановить да, какую-то. Два самых известных фаната лошадей в Rainbow Six. Лошадей? таких лошадей? Подсказка нужна тебе? Подожди, а что подсказка даст? Ну, она читала. Она скажет, что уверен, лошади, это... Для этого вопроса лор знать не надо вообще. Лошади. А, -а, -а. Два. Да. Два? Ну, один. Одного я знаю, наверное. Или нет? Ну, я, наверное, ну, я знаю по иконке опять одного. Ну, Орикс один. Так, правильно. А как второй? ты это вообще, блин? по иконке. А у него на иконке лошадь? У него газель на иконке, а, но это а, считается. А второго я знаю. Это вообще легчайший. Лошадь. У него как раз таки на иконке есть лошадь. Все правильно, на иконке лошадь и у челика. Что? Ну это вообще легчайшее. Динамичненько у нас развивается, ребята, игра. Это легкий вообще. Вот, вот я только про него и знал, про Орикса я даже не подумал. Ну ты можешь подумать, у нас не запрещено как бы сидеть Нет, думать нельзя. Нет, не запрещено, наоборот. Запрещено. А, все, ладно. Или нет? Слишком долго думает Овес, но мы обещали ему подыграть и полбалла за этот ответ. А можно второй я заберу полбалла? Полбалла? А, Маврик. давай. Маврик. Все правильно, значит каждому по полбалла. У него же лошадь горящая на этом, на Ави, ВКонтакте или в Одноклассиках. В Фейсбуке, да, точно. Ну, про Алексея вообще не догадался бы, я даже не помню, что у него вообще на Ави. Я тоже. А, ну ладно. Так, мужики, у нас, у нас есть тут такой, ну, на мой взгляд, какой-то сложный вопрос реально. Реально? Ну, я думаю, его можно оставить напоследок Давай. и, типа, дать за него там 2 или 3 балла. Жесть. Пока пройдемся по другим вопросам. Вопрос для Дана. Давай. Из разряда уже общеигровых. Угу. Реворк какой карты ждет игроков в новой операции Operation Neon Dawn? Небоскреб. Правильно. Вот ну так вот. Данила получает свой заслуженный балл изи. Да. А это анонсировали хотя бы? По-моему, нет. Отлично. Даже завтра анонсировать. А видео выйдет позже, в любом случае. Вот, вот этот вопрос следующий для Овесо. Торнионного дауна. Repel. Является неотъемлемой частью R6, но появился он именно в этой части серии Rainbow Six. Кто появился? Ну, Вегас, я больше не знаю никаких частей. Правильно, Вегас. А. Именно там Репол появился. Отлично, отлично, отлично, отлично. Потому что, э, несмотря на то, что ты просто угадал, потому что ты только это знаешь, правильно понимаю? Так, мне кушать надо или что? Нет, тебе засчитывается бал, ты же ответил. А Данила кушает у нас а конфетку. А ты съел конфетку после ответа Данила прошлого? Я что-то не помню. Конечно. Да? Да. Ну смотри. Посмотрим. Я потом запись посмотрю. Угу. Идете, кстати, нос к носу просто, отрыв да. полбалла составляет. Ну, потому что это серьезный соперник, а не вот это вот. Бедолага просто, который вообще ничего не знает. И вопрос для Данила. Давай. В какой операции представили карту Outback? Beyond Horizon. Правильно. Ну. Даже без подсказки. У меня ну. подсказка была, а ты и так. Вот так вот. Потому что я Шухрат Кисикбаев. Скушал конфетку? Нет. Давай. Поешь конфетку. А ты с закрытыми глазами вот так и хватай. Вкусными выбирать. Ты прям видишь их? Угу. Что это? Чеснок. Mm. Ну, или подгузники. То есть подгузники на вкус как чеснок? Да. Ну, будем знать, что. Смотря, что ребенок ел, а мы переходим к следующему вопросу. Мы знаем, что оперативник Зара является главным героем известной серии игр. А как называется последняя на сегодняшний день игра этой серии? Я знаю. Не знаю. А я знаю. Так. Блэклист. Правильно. И до него получает еще один балл Потому и вырывается вперед. Я... Геймер Шухрат Кисикбаев. О, еще одну закинул. Да. Давай чесночка еще бахни. Вкуснейшего просто. Что это? Не понимаю, у меня остатки чеснока на зубах. С подгузниками. Для Дана? Да. Для геймера? Шухрата, для ге... Шухрата Кисикбаева. Под именем Тома Куэнси вышло огромное количество видеоигр, но есть две, которые не являются шутерами от первого либо третьего лица. А чем они являются? Книгами? Другими жанрами. Жесть. Нет, я не настолько геймер. Я знаю только Гострокон серию. Это стрелялка. Это стрелялка. И вот Rainbow Six. Splinter Cell. И Splinter Cell тоже. И вот что еще может быть? Шахматы, шашки, кики, я не знаю. Не, вообще без понятия. Олось, твои варианты? Не-не-не. Конечно, очень жаль, что вы не ответили на этот вопрос, приятели. Я его сам придумал. Обидно, обидно. Тогда я на него отвечу. Игры называются End War, стратегия такая есть, и Hawks, симулятор летания на истребителе. <laughs> Это не шутка, блядь. Очень круто. Вопросы отличные. Или нормальный вопрос, интересный. Да. Очень. Да не, прикольный вопрос. Ладненько, кушаем по конфетке и... У меня уже все зубы в конфетах. Можно? А видишь, это сложная игра, она требует... Зубы. Но я больше не пойду сюда. Два вопроса. Так. За каждый из которых вы получите по два балла, если угадаете. Давай. Для Овеса. В игре противостоящие команды называются синяя и оранжевая, правильно? Да. Но в бета-версии они назывались Rogue Spare и Raven Shield. Угу. К чему отсылают эти названия? Можно подумать. Рок, что? Рок Спер. Ну, Роук как команда, и Спер как пика. Копье. Копье. Пика. И Рейвен Шилд. Вороний щит. Абсолютно верно. К чему отсылают эти названия? Ты знаешь? Я вообще без понятия. А Гарри Поттеру. Допустим, твой вариант. К спринту Селлу. Это, я вам, ладно, я вам обоим даю подсказку. Угу. Это название игр. Каких? Какой серии? Кто первый ответит, получает 2 балла в копилку. Как синяя команда называлась? А, великая серия. Величайшая серия игр. Это что за подвод? Не знаю. Rogue Spare и Raven Shield. Mortal Kombat. Я-я. А это серия Ubisoft или нет? Да. Да? да. Не, ну это либо Гостракон, э, либо этот, Splinter Cell. Так что у меня вариантов больше нет. Очень жаль, приятели, что вы не ответили на вопрос, потому что так назывались вторая и третья часть Rainbow Six. Я так и думал, я так и думал. Но я помню только Rainbow Six 2, А у нас какая? У нас четвертая, по идее. Нет, четвертая Вегас, пятая а. Вегас 2, у нас шестая, значит. Ты играл Нет. А как они называются? Вегас. Rainbow Six Vegas. Она же, кстати, давала... А она Вег... Сидж, да? Вегас давали, кстати, когда ты Сидж покупал тогда, когда он вышел только, mm-hmm. давали Вегас в подарок. Ну так, мужики, давайте тогда еще один вопрос Давай. на 2 балла. Давай. Он может... А может ли он зарешать? Давайте посмотрим, Давай. сколько у вас баллов там. Ну, табло. Я вам скажу... Я вам скажу, что 2 балла ничего не зарешают. А какой счет? А вот 2,5 зарешать могут. Смотри, кто ответит. Нет, нет, так мы делать не будем. Не, ну можно так сделать. Ну, чтобы решающий вопрос был. У Оуэса 5,25 очков, у Дана 7,75. Обалдеть. Если Оуэс ответит на этот вопрос, он получает 2,5 и сравнивает счет, и вы выходите с ничьей. А если не отвечаешь или Данила отвечает, то выигрывает он. Почему, я согласен. Меня, почему у меня ощущение, что я вырываюсь вперед? Ладно, Мне давай. тоже было такое ощущение. Мне тоже было такое ощущение. В элитке этого оперативника обыграли китайский сленг, а именно слово «лол». Какое? «Лол». Леон? League of, <laughs> League of Legends? Это мы знаем такие игры. В китайском интернет-сленге число 233 означает формат насмешки, и он же использован в костюме этого оперативника. Кого? Дакаеби. Нет. Лижа? Правильно. Ай-яй-яй. Ох уж Все? это ноль. Ничья или что ничья. это? Получается ничья. Новый зарабатывает 2,5 балла. А предлагаю каждому по конфетке, так сказать, отметить, поотметить окончание этой катки, которая шла 27 минут. И подарим нам минут 5 хорошего контента. Из 18. Как вам конфеты? Все вкусные были сегодня. Да, почти все вкусные. Кроме чеснока у вас минерал. А тут на лакичах. У нас, значит, недалеко а, не уходите. Куда ты встал-то, сядь? Приз – это шоколадка. Вы ее получаете как-то вот на пару и скушайте ее вместе. <laughs> Да. Пойдем ее уничтожать быстрее. Идем. Всем пока. Всем э, до встречи, до связи. Держитесь в курсе.